असलम आप सबको वेलकम है मेरे चैनल पे रनर सनावीर सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस बात पे है कि आया कितने व्यूज़ पे हमें कितने डॉलर मिलते हैं सब न्यू यूट्यूबर्स की यही टेंशन होती है और वो यही सोचती हैं कि आया हमें कितने व्यूज़ पे कितने डॉलर मिलेंगे आज मैं आप सबको बताऊंगा कि कितने व्यूज़ पे कितने डॉलर मिलते हैं तो ऐसे होता है कि जब आपका वन के व्यूज़ होते हैं तो उसके ऊपर आपको वन डॉलर मिलता है वन डॉलर मिलना जैसे कि आप वॉच आपके वीडियोस होती हैं उसके बाद आपको जो आपका वाई स्टूडियो के अंदर दिखाया जाता है कि आपके इस वीक में इतने व्यूज़ हो गए हैं तो उसके हिसाब से आपको इतने डॉलर शो हो जाते हैं सबसे बड़ी बात है कि वन के पे वन डॉलर काउंट होता है और सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा आपको के दूसरे नंबर पे आया जो न्यू यूट्यूबर्स हैं वो कहते हैं कि हम अपने व्यूज़ कैसे बढ़ाएं और क्या करना चाहिए जैसे हमें व्यूज़ हमारे ज़्यादा होने चाहिए अब मैं बताता हूँ बाद लोग फेक तरह से करते हैं लाइक जिस तरह प्लेलिस्ट बना लेते हैं प्लेलिस्ट को प्ले करते रहते हैं उससे ये बेनिफिट ज़रूर होता है कि आपका वॉच ओवर कंप्लीट होता है लेकिन उससे आपको व्यूज़ जो मिल रहे होते हैं उसकी आपको अर्निंग नहीं होती यूट्यूब क्या करता है उस प्ले लिस्ट के चेक करता है और उसके बाद आपको देखता है कि ये तो फेक में जा रहा है इसलिए आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता उसके डॉलर्स आपके अकाउंट नहीं होते आपने क्या करना है आपने जिस आईडी से आपने वीडियो अपलोड की होगी आपकी जी से उस आईडी से आपने अपनी वीडियो बिल्कुल वॉच नहीं करनी है सेकेंडली आपने क्या करना है अपनी दो तीन आई फेक बना लेनी है जिसको आपने क्या करना है आपने प्लेलिस्ट के थ्रू प्ले नहीं करनी आपने रेंडमली अपनी वीडियोस को जाके प्ले करना है जैसे कि आपने अपनी नाम से जो ओरिजिनल आईडी थी जिसे वीडियो अपलोड की थी उसको आपने लॉग आउट कर देना है ठीक है किसी और आईडी को लॉग इन करके उस आईडी से आपने वीडियो वॉच करनी वा, वॉच क्या करना है आपको जैसे दस बारह वीडियोज़ है उसको वन बाय वन प्ले करना है वन बाय वन मतलब कोई हो रैंडम वीडियोस देखनी है अपनी खुद देख लो बेशक आप लेकिन कहने का मकसद है कि आपने प्लेलिस्ट के अंदर कभी भी अपनी वीडियोस नहीं डालनी लाइक like, आपके वॉच आवर ज़रूर इंक्रीज़ हो रहा होगा लेकिन आपको व्यूज़ काउंट हो रहे होंगे लेकिन वो आपको डॉलर के साइन में आपको रिवॉर्ड नहीं मिल पाएगा तो मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये था आपको वो गाइड करना है कि आप कैसे अपने व्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं जैसे कि आप लैपटॉप मोबाइल्स आपके घर में पड़े हुए हैं आपके करीब तीन चार मोबाइल्स आपके पास हैं तो डिफरेंट आईडीज डिफरेंट मोबाइल्स पर लॉग आउट कर लें लॉग इन कर लें सॉरी उसके बाद आपने क्या करना है उनको डिफरेंट आईडीज़ पे आपने अपनी अपनी वीडियोस प्ले कर देनी है उनको वॉच करें उसके बाद आपके व्यूज़ ज़्यादा होते रहेंगे आपको डॉलर्स आपके अकाउंट में आते रहेंगे और वाई स्टूडियो पर आप चेक करते रहें तो आज का ये टॉपिक था अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़